życia Zamaskowani pozwalają czyścić swe koryta Wymyślić chciałbym dzisiaj czy jak pierogliwa Boli to mocno jak uderzenie po strzale zbicza To znika zajawa, która kiedyś była w żyłach Poturbowany jak po życiu u boku wezyra Łoni gdzieś też pożywa, kapiąc czym też po szybach Wisząc u boku niczym torba, co w niej dobro skrywasz Ty się nie pytasz, ile się będę borykać Kamienna skóra parzy od zawsze moje ślipia Niczym skarb z tego dzika, co na dłoniach przyniósł mi nas Kapie krew, tryska na starych kam, kam, kam, kamienna skóra Krywa tajemnice Spójrz, spójrz, spójrz, spójrz, źrenice to co dzień ten horror z kamienną mordą Ucięte szramy jakby zarocie powitał bronią Ciebie stary zjawy gonią Żeby życie twoje dotknąć Naznaczyć katorgą, zamknąć ci drogę powrotną A byłeś postacią wielmożną I kryłeś każde złoto, kryło kłamstwo Twoje oko było twardo i mokro Beton na twarzy chorował Kamienna skóra skurwysyną z życia robi combo kam, kam, kam, kamienna skóra Krywa tajemnicę сучка